Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica e nós estamos a Bali, ou Basel, na Suíça. Bom, não é aquela comida para comer à vontade se esbaldar, mas pela curiosidade e de fato é muito bom. Tem esse lado lúdico que é bem bacana, mas eles têm uma variedade imensa. Não só de sushi, de saladas. A única diferença é que ele não é frio, né? Assim, de fresco que tá na geladeira. Com salmão, abacate, ovas e peixe. essa rede onde eu compro sushi chama Migros. É como se fosse uma galeria de comida, de tipo, uma diversidade imensa. É bom para várias pessoas juntas poderem provar várias coisas diferentes ao mesmo tempo. Depois do, do sushi, eu peguei uma tartinha, que tem várias opções. Para quem gosta de comida alemã, é perfeito. Eu tenho uma salada, ovo, é, salame, azedo, tomate, só alegria. O preço é bem acessível, entre 2,50 e 3,50. Se você curtiu, dá um joinha aqui, se inscreva nas nossas redes sociais, compartilha,